Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin. Bon Bonjour. Bienvenue au restaurant Paris. André, s'il vous plaît, je vous accompagne. Merci. Qu'est-ce que vous voulez qu'on boive hein? Ah, de l'eau. Tena lemani, llevo explica lemani, Quand on sala ça, la avec noir, con plato, Lucana Roti, Waspen Sobas, Uganda, Marine, a la Sostoma de Recipis a la Yoda. Con desempla, Tren de la de o U Duri Ave de Quiz de Ronover. E con destartale, U Fumas Ave du Chocolano, U Yau Osfru Varie. E con guasón De l'eau minérale, du vin rouge, du vin blanc et du café. Je vous prends la main Oui. Euh, qu'est-ce que vous voulez comme apéritif Ah, Qu'est-ce que vous voulez comme premier plat Ah, raviolis. Qu'est-ce que vous voulez comme du chien plat Fou Qu'est-ce que vous voulez comme dessert Glacier à la vanille. Ah. Je peux retirer Oui. Vous voulez encore quelque chose Oui, l'addition, s'il vous plaît. Merci pour le pouvoir, la